Rekord, foshnja me tetëmbëdhjetë kilogramë lind në Australi. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Një grua nga Perth, Australi, me peshë dyqind e shtatëdhjetë e dy kg ka lindur një foshnje me peshë të pabesueshme prej tetëmbëdhjetë kilogramë. Kjo është një peshë rekord i një foshnje të porsalindur në botë. Ajo lindi nga operacioni cezarian për të shmangur komplikimet për shkak të peshës së saj. Fëmija gjigant ka habitur mjekët për shkak se askush nuk e kishte pritur që foshnja të jetë kaq e rëndë. Edhe nëna dhe kjo foshnje simpatike janë me shëndet të mirë pas lindjes.